desse mundo assim, ó. Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou. Demorou, demorou. Ó, ó, que eu te bato, meu parceiro. A rima corta igual katana. Que eu te bato com respeito, nem se fosse o Santana. Trouxa, te bato aqui, você vai pro céu. Que eu te mato de carro e cê me fala o corcel. Trouxa, mano, você tem que entender. Bagulho bem doidão, mano. Aqui cê manda rima clichê. Mano, entende aí, bagulho doido, petadeiro Que eu te passo no primeiro e com certeza no terceiro Bate no primeiro, mano, presta atenção A gente começou e você não teve informação oh. Depois você para e pensa, mano, sei que é só bater Desculpa, só contar, eu quero te fazer crescer oh. Faz ô camarada, é de americano e nessa vida, mano, aqui cê se perdeu. Eu corto a sua cauda e o macaco não cresceu. Oh! Oh! Ó, ó, mas tudo bem que eu te rasgo aqui como que eu sou um homem Que eu te bato aqui, me chame de macaco, evolução dos homens Trouxa, mano, entende aí, você não consegue porque você não alto nível, então você presta atenção. Depois na final explica como vai pro chão. E você vai ver parceiro como que faz isso amigo. E o seu corpo olímpico isso daqui bem limpinho. Ah, mas só pra ver que agora foi contraditório. Falou que não ia bater e agora tá falando de velório poxa Mano, aqui que eu faço a construção Cê não vai limpar nada porque sua cara vai no chão Não falei que Falei que você vai pro chão aqui no improvisado. Oh. Em momento algum eu falei que você morreu, mas deu pra perceber, sua mente padeceu. Oh. Lua levou o primeiro round, ele terminou, ele volta. Puro no fim. Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Uou, uou, uou, uou, uou, Quer ver sangue, o bagulho vai acontecer. E o primeiro a vai ser sangue de você. Porque você tá ligado, mas não é que eu vou bater, é que você não vai aguentar e aqui você vai morrer. Porque você vai se suicidar na sua rima. Só começar a rimar e vai morder a água. Eu que sei entendesse uma hora do seu próprio veneno. E nessa mania que você não. Ah, tá ah mas tudo bem que os padres estão apenados que corre sangue, amor todo de rock. Mano, essa daí quem você não vai entender. É claro que é sangue, acaba te cansando pra espremer. Poxa, mano, aqui você tem que adaptar. Só passa um fim tranquilo, só para te assassinar. Eu não quero nem saber. Por esse aqui é o proceder é de americana, foda-se, eu não represento. Você não representa mano, você não vai entender. Você vai usar o seu sangue, só que tem HIV. Usa proteção. Usa proteção. Aí, aí, aí, tio. Mano, olha só que você é ideia louca. Não tem HIV, é proteção por é camisa de força, trouxa. Essa daí não tá na linha, você não deu a referência, referência na vizinha. Camisa de força nessa é aqui, você tá correto. Eu sou louco pelo rap e faço dele um concreto. Quem beber não a morada. Você não vai pular porque isso não é mais a. Tudo bem que eu te bato aqui, não tá ridículo. Se sem cena é a loucura do rap, te prendo no hospício. Mano, você tem que entender. Te bato aqui na base pra caralho, só mandou rima clichê. Barulho pro segundo round! Oh! Barulho para o Luan! Oh! Barulho para o Caldas! Oh! Jurados! Jurados! Terceiro. Mas vocês votou meio merda, galera. Tesão! Mas vocês votou meio merda. Faz muito barulho pro terceiro round! Uou! Terceiro! Eu esperava mais, mas tá bom. Ei! Parou aí, parou aí. Foi é minha cara. não. Ah, Aê! Lula começa por um beat. Uou! Uou! Uou! Já calma. Me leva pro hospício, mano, cê vai entender. E louco pelo rap, cê não vai comparecer. Leva pro hospício, lá eu faço uma loucura. Escrevo um rap louco e acabo com a ditadura. Depois você vai entender, menor, que essa aqui é a festa. É manifestação e as palavras não é merda. Só que cê não entende vai entender. Encontra o verso mano no verso, eu escondo você. Ah, mas tudo bem que eu vou te bater sem stop. Te levo pro hospício, me leve a casa do hip hop. Só pra tu entender, mano, que é amor pela cultura, por isso eu faço improvisando. Mano, cê tem que decorar, porque eu faço free tranquilo só para a mente te explicar. Mano, cê tem que entender que é que eu te tiro, eu sou pronto pra te explicar que decorada não é improviso. É amor pela cultura, eu vou te viva a cultura, não da cultura. Depois você aprende o que é fazer na rua. Então você vai vendo, menor, tenta entender. Quem sabe você entende e consegue comparecer. Ah, é claro que eu vou dar cultura, mano, aqui eu mato, eu morro. É claro que é cultura pros menores lá do morro. Mano, oh. você tem que entender que eu vou falar, é tipo Marechal Mano com o projeto oh. Livrar. Oh. Bora no terceiro round! Oh vai cortar o cara uma vez. Acabou. Vai dar uma porrada assim. Como assim? Fica na verde, cara. Se tivesse mais uma rima na minha, viu? Daí você vai dar filho! Aí demorou. Brincadeiras à parte. Vamos botar isso. Aí no terceiro round é só aqueles bigota, firmeza. Não, eu tô aqui não, mano. Barulho para o Luan! Uou! Barulho para o Caldo! Uou! Oh! Saudades da próxima!